Так, давай работаем. Да, работаем, <laughs> собрались. Да. Поехали. Начинай. Вітіскоп. Очень непредсказуемая пара находится в Торороса. <laughs> Тут взагалі жодних прогнозів. Ну, ты знаешь, Ферстапен. Нуль гран-прі. Перший раз в історії команди, коли нуль гран-прі на двох е, найбільш недосвідчений склад взагалі виступає. э, ждешь, вот скажи, ждешь каких-то глупостей по неопытности? А, Якщо говорити про відчуття, е, я е, чомусь не чекаю нічого від Ферстаппена. Мені хотілося б, але я не чекаю від нього вау-фактора. Я думаю, що Сайнс буде переконливішим. От якби поставити на когось із них, я скажу, що Сайнс набере е, більше фінішів вище ем, свого напарника і, можливо, більше очок. Але очки для команди Тероса це випадок, якщо у всіх інших будуть проблеми. Саме тому це не фактор. Ось кваліфікації тут ставлю на Сайнс. Ну, вот то, то, то, о чем я тоже э, считал нужным сказать, потому что, к сожалению, сейчас уже м, Торо Росса не та команда, да, в которой можно очень ярко себя проявлять, как это в свое время сделал Себастьян Феттель. Фетелю пощастило, він попав в команду, коли вона ще була незалежною частково і приймала від Red Bull розробки шасі і мала хороший мотор Феррарі. Потім, коли вони випередили Red Bull в Кубку конструкторів і, по суті, осоромили старшу команду, сказали: guys, все. Давайте ви будете другою командою, а ми будемо вигравати титули. У Заубер найслабший склад, і я не думаю, що команда зможе завдяки цим фінансам, які вони отримали. Ну, як найслабший, якщо подивитися на пару Сутіл і Гутєрес, а також Наср і Ерікссон, то, мабуть, роль е, Гутєрса зіграє Ерікссон, а роль Адріана зіграє Філіппа Насер. Насер непогано виступав в молодіжних серіях, був тест-пілотом Вільямс. Ми знаємо, що ця команда вміє працювати з тестерами, на прикладі того ж Валтері Ботаса. І я думаю, що Насер може себе проявити. Але в цілому команда зробила ставку на недосвідчених гонщиків, і це не принесе їм очок. Плюс залишаються мотори Феррарі, вони щось там роблять, доопрацьовують, але знову це буде клієнтський мотор, який буде відставати від доопрацювань заводської команди. Им это, да, не принесет очков, но все-таки хотелось бы верить в то, что они сделают вот так, как в свое время поступил Вильямс с пастором Мальдонадо. Если будут располагать ресурсы к этому, для того, чтобы они использовали спонсорские деньги на то, чтобы э, разрабатывать какие-то технические наработки, э, улучшать технический штаб, улучшать работу команды, улучшать надежность машины и все-все-все, потому что, ну, Заубер — это та команда, которую мы полюбили. Она всегда дарила, дарила нам а, молодых пилотов, хороших пилотов. Вот. И так как мы уже неоднократно говорили, она всегда умела удивлять. Ну, а Форс Індія може здивувати тим, що вона а, Ну, вперше за довгий час достатньо стабільно переходить з одного року в інший. В них той самий хороший мотор, вони залишають той самий сильний склад пілотів. І я чекаю нарешті прориву від Хюлькенберга цього року. Нехай він і вже планує собі Леман, але я думаю, що цей рік е, має показати, хто такий Ніко Хюлькенберг, тому що це у нього по суті останній шанс. Після 2015 року можуть бути ще серйозні зміни в перестановці пілотів у топ-командах. А далі все може бути дуже стабільно, тому що Феррарі може підписати когось на місце напарника Фетеля, і там все закріплено. В Мерседес когось можуть е, підписати або передпідписати своїх пілотів на дуже довгий е, термін. В Макларен Хонда можуть замість Баттона когось взяти, і це може бути Хюлькенберг або не може бути Хюлькенберг. І в команді е, Red Bull точно не будуть брати нікого із сторони, будуть набирати із молодих. Це їхня тактика, і вона поки що працює. Тому наступний рік для нього рік або прориву або переходу на іншу серію. Я думаю, що це буде ключовий момент. Вітіскоп спортивне відео.